hello welcome friends Libre Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और यहां पर देख सकते हैं एक डेट मैंने लिख रखी है अब ये डेट है आज ही का डेट है टुडे फार्मूला लगा करके हमने इसे आ, हम इसे लेके आए हैं तो यहाँ पर अभी हमको अगर इसमें से अगर हमको पता करना है कि 26 तारीख को कौन सा दिन है या था या होगा तो यहाँ पर टेक्स्ट का एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है आ, यही फॉर्मूला आप एक्सेल में भी यूज़ करते हैं यहां पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है सिंपली यहां पे कॉमा लगाना है और अगर आपको डेट चाहिए तो आपको फोर टाइम प्रेस करना है डी कुछ इस तरीके से फोर टाइम डी प्रेस कीजिए ब्रैकेट को क्लोज कीजिए डबल डॉटेड कोट्स को क्लोज करने के बाद और फिर अब आपको एंटर प्रेस करना है तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिलेटेड डेट पर कौन सा डे था ये आपके सामने आ गया है इसी तरह से रिलेटेड डे पर आपको पता करना है कि कौन सा मंथ था तो आप फिर टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए कुछ इस तरीके से टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अब आपको क्या करना है इसी डेट को सेलेक्ट करना है कॉमा देना है और कॉमा देने के बाद डोमेटेड कोर्ट्स में लिखना है एम कितने बार फोर टाइम लिख लीजिए ठीक है ये फोर टाइम मैंने लिखा ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले डोमेटेड कोर्ट्स को क्लोज कर दिया फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया अब एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त आ रहा है ठीक है इसके बाद एट लास्ट अब मैं यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ टेक्स्ट का और अब फिर हम वही डेट सेलेक्ट करेंगे फिर कॉमा देंगे और डबल एटेड कोर्ट्स में क्या लिखेंगे हम ईयर तो ईयर के लिए फोर टाइम आप वाई प्रेस कर दीजिए स्मॉल या कैपिटल आप कुछ भी लिख सकते हैं मैंने कैपिटल लिखा हुआ है एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आ चुका है अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप कुछ डेट्स लेके आ जाते हैं लाइक यहाँ पे कर देता हूँ 2020 ठीक है एंटर प्रेस किया अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट अलग हो जा रहा है तो फॉर्मेट आपको सेम रखना है ये बात ध्यान रखनी है कि फॉर्मेट आप सेम रखिएगा दो पाँच 2020 अब ये देखिए ये फॉर्मेट सेम हो गया ठीक है अब यहाँ पर अगर इसको आप ड्रैग करवाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसी डेट पर कौन मतलब ये जो डेट है इस डेट पर कौन सा दिन था कौन सा महीना था इससे पता चल जाएगा और ईयर तो आपको दिख ही रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप ये बहुत ही आसानी के साथ पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से कैसी लगी ये वीडियो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा thank you for watching this video